Da li bi pošla zajedno sa mnom, pa tamo negdje do kraja svijeta, pa da te ljubim pustom uvalom i da nas nitko, nitko ne smeta. Bila bi sretna mirisna jutra, tamo daleko na kraju svijeta, čaroban osmih i nježan poljubac, dok tvojim usnama zaljubljen šeta. I hajde pođi, nemoj da dvojiš, Sultan će poznati naše sjene, samo će se predat našoj sreći, ja volim tebe, ti voliš mene.